من دانیالم و دو نفر تو ایران به خاطر خانم سوسانو خودشون رو کشتن خودکشی کردن منم فردا پس اون میخوام خودم به خاطر خانم بکشم خودکشی <laughs> کنم چرا چرا تموم شد خب آدم وقتی هر کسی خوشش میاد نمیتونه بهش برسه معمولا خودشون رو میکشن دیگه آره دیگه طیف شد میخوام ایران نیست تو ایران این کار معمولیه دوست داشتن دیگه یه سری ها ندید پدینن یه سری از رو دوست داشتن زیاده دیگه بعد چون چاره ای نداره آدم بدون اون طرف هم نمیتونه زندگی کنه بعد سرت نخوام کشون اوکی